Nouveau point de vue sur la capitale du Kyrgyzstan, Bishkek. Un point de vue artistique au travers des lunettes géantes. C'est en effet une installation de 2 mètres sur 6 qui a été installée à la fin du mois de juillet en plein cœur de la ville sur l'allée de la jeunesse. Ce projet de street art réalisé par le groupe d'artistes Doxa a reçu le soutien de la fondation Soros ainsi que celui de la mairie de Bishkek. Ouvrir les yeux, être attentif, c'est en substance ce que les créateurs de l'œuvre ont cherché à transmettre. et ainsi sensibiliser les citoyens et surtout les jeunes sur leurs droits et leurs possibilités dans un pays en pleine ouverture. Чтобы защищать права, нужно их знать. Свои. А вы знаете свои права? Ну, вкратце, да, в общих чертах знаем. На той неделе видела, как устанавливали. И вам понравилось, вы решили прийти, да? Да. Да. Законченную работу Закончили. посмотреть. Интересно было. Мы думали, то, что такая се серого цвета, такая останется, но сделали еще лучше. А тут так город а, как бы старенький и все серое, такое унылое. А вот это как разбавляет краски, да, да в городе? Честно, я не слышал про эту инсталляцию. Что из себя представляет, я понятия не имею. Ну, по мне это так просто огромные очки. Durant tout le mois de juillet, cinq artistes ont travaillé sur cette installation métallique qui pèse une tonne. L'œuvre a été offerte par le groupe à la ville et la mairie s'est formellement engagée à préserver la sculpture. Les créateurs de cette sculpture sont Sergei Keller et Dimitri Petrovski, deux amis de longue date qui ont fait des beaux-arts de Bishkek. Ils ont fondé Doxa il y a quatre ans et depuis, ils ont réalisé des dizaines d'œuvres murales dans la capitale. Ils participent régulièrement à des festivals de street art en Russie, au Kazakhstan ou même en Suisse. Originaires du Kyrgyzstan, ils se disent inspirés par la beauté et les traditions du pays. L'un des deux cofondateurs, Sergei Keller, nous parle de la naissance de ce projet de lunettes géantes. Нам давно хотелось сделать в городе какой-то объект такой. арт. У нас очень много в городе всяких памятников, прочего культурного наследия. Оно все круто, конечно, но оно неинтересно в плане современного искусства, да, и вообще современности. И хотелось сделать что-то интересное Что новое? На сегодняшний день. И почему очки это символ чего для вас? Очки, ну, очки вообще сами по себе как объект интересны. Во-вторых, а в первых, э, в первых, точнее, во-вторых, э, очки, они же как предмет, который люди ассоциируют с тем, что он помогает что-то разглядеть, что-то увидеть, то, чего ты до этого, допустим, не видел. И в данном случае очки помогают увидеть вот эту надпись, которая ну, наталкивают на мысль о правах человека. Вот как маяк, то есть там прохожий человек замечает их издалека, под, подходит к ним, чтобы рассмотреть, и вот он видит надпись. Причем, что надпись она в формате 3D и видно только с позиции очков. Когда выносишь свое, свое, свое творчество на публичное мнение, зрение, ну, это и, и, и волнительно, и у нас страна очень консервативная в отношении стрит-арта, граффити. Все считают, что это вандализм. Мы для себя выбрали направление изменить это мнение людей, чтобы люди поняли, что стрит-арт это может быть красивым и современным, и крутым. И все наши работы мы стараемся делать так, чтобы они нравились всем. Ce street art suit une tendance tout juste naissante à Bishkek. qui depuis cinq ans autorise des artistes à investir la capitale kirghize. Le pays fait preuve d'une ouverture et ce n'est pas un hasard si le Kyrgyzstan est considéré aujourd'hui comme le pays le plus démocratique d'Asie centrale.